Давай, давай, оп, voy Luego sacarla y si me deja ay, ay, ay, en mi cama yeah. en tu casa yeah. en la escalera yeah. donde quiera En la escalera, yeah.